vocês têm aquele, aquele, é, aquela disposição de encarar o desafio. Vocês aí irão unir o aprendizado da cultura, né? cultura humanística, né? das religiosidades, do pluralismo religioso, da convivência entre as religiões, do espanhol e ainda mais a atividade do, da história em quadrinhos, né? a construção da história em quadrinhos contato visa apresentar o projeto para vocês, e aí nós vamos construir junto com vocês o projeto, tá? O objetivo tem que ser apresentado no GECA. E agora seria é, perceber de vocês a disposição de vocês se envolverem com esse projeto. Estou vendo ali atrás que repiscou. Né, Eu Agora nós já construímos também, né? Alguns né, construindo infográficos, que é um caso, ele se aproximou um pouco, achou em quadrinhos, e aí a gente não teria dificuldade, né? A gente desenvolveu um bom projeto, né? É né, isso. Bem, então, durante a semana, principalmente na hora da professora Josilene, nós vamos manter contato para construir esse projeto. Tranquilo? Tá.